कितनी बेचैन हो के तुमसे मिली जो मैं हूं वो उन चीजों के अंदर छुपी हुई थी और उसके अंदर एक मेरी मम्मा की लिपस्टिक थी गुड़िया थी ज्वेलरीज कितनी बेचैन हो के As a kid, I did not understand what this trans person is. I always felt I'm a woman. But I was not allowed to share it with anyone लड़के का लड़की बनना तो इसीलिए मुझे मतलब मतलब मार पड़ती थी इसीलिए मुझे छुपाना पड़ता था ये सब पहले मैं घर को क्यूट कर चुकी हूँ तुमसे मिली फैमिली की याद सबको आती है कि मैं जिंदा भी हूँ या मर गया <clears throat> खून तो उन्हीं का हूँ तुमको क्या थी खबर थी मैं कितनी अकेली हाँ। ये चूड़ियां मैं बचपन में पहनती थी ये सब मतलब देखकर ना मैं थोड़ी इमोशनल हो रही हूँ So I'm gonna open this. It says Santosh Kumar. This is Lakshman's box. A razor. A nail polish. A lovely bracelet. And we also have a little note. I like to look in the mirror when no one else is looking. कितनी अकेली हाँ Let's look at children in the way that they look at themselves. Let no child have to hide from the world.